We'll be right back. We'll be message को स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आपको जहाँ भी ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करिए उस क्वेश्चन को देखिए समझिए बनाइए और कोई डाउट हो तो अपने दोस्त या टीचर से कंसल्ट कीजिए फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन डालने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि मुझे नॉन नॉन टेक तो आता है लेकिन टेक्निकल सेक्शन में कहीं कहीं मुझे डाउट है तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत आंसर बताऊँ अगर लेकिन अगर आप चाहेंगे तो टेक्निकल को भी मैं सॉल्व करके थोड़ा टाइम लगेगा इसमें वक्त लगेगा मैं उसको भी अपलोड करूँगा आप जैसा चाहें अगर आप कमेंट करेंगे सपोर्ट करेंगे तो मैं वो भी करूँगा जैसे आपको एक और बताते चलें कि देखिए जिसमें जिसमें जीएस का जो पेपर रहता है वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है ठीक है आपका टेक्निकल पेपर जो आप फंसेंगे इसमें वो टेक्निकल पेपर में ही फंसेंगे आपको लगता होगा कि नहीं टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऐसी बात नहीं है आप वहाँ अगर जाएंगे तो आपको चूंकि आप इलेक्ट्रिकल पढ़े हुए हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से पेपर आएगा नहीं ना वो आपको civil mechanical electrical power electronics सभी ए टू जेड घुसा देते हैं वो रेलवे वाले अब पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लेकिन ऐसा होता है आप पेपर में देख सकते हैं ऐसा हो रहा है जी हाँ तो ये यहीं पे ख़त्म होता है और अगली बार अगर आप कमेंट करें और हमें इनक्रेज करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा जी हाँ आर आर जेई का जो एक दिसंबर 2014 को हुआ था लखनऊ जोन का पेपर तो आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमें इनक्रेज करिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए थैंक यू